faire aujourd'hui. Bonne chance. Moyen, euh, comment tu peux avoir des abonnés euh, avec Facebook, t'es obligé d'aller voir le monde puis dire Hey abonne-toi, tatati, ah je vais liker ça, tatati, euh, je m'abonner à lui, ils vais plein d'abonnés, tatati, puis tatata. Et à chaque fois il s'arrange tellement pour que y ait un million d'abonnements puis c'est ce qu'on prend, là, c'est euh, des abonnements, genre 50 000 euh, abonnements en moins d'une semaine. C'est exagéré. Euh, il y a aussi les faux abonnés dans, dans des abonnés, des, des, personnes comme qui arrivent, ils vont s'abonner à toi, mais il s'abonne pas vraiment à toi, c'est juste pour te faire te hater, puis euh, te faire chier. Hein? En bref, c'est ça. Euh, ça, il y a aussi euh, qui était des abonnés. Euh, il arrive, qui a des abonnés. Hey, euh, viens t'abonner à moi, tatati, puis tatata. Je pense que je l'ai déjà dit, mais en tout cas, je l'ai dit! Hein? Le boss de nos jours, c'est quasiment impossible. Sérieusement, euh, c'est quasiment le seul moyen. C'est quasiment impossible. Peut-être que si... Je vais faire 3 millions de views il y a aussi du monde cheap, on va dire. Qui arrive, qui ont plein d'abonnés, puis tout, mais puis qui répondent jamais à des messages des abonnés, jamais là. c'est Vraiment des jamais là. Mais c'est pas comme d'autres, certains qui ont juste pas le temps là, à cause qu'ils répondent à tout le monde. Mais non, là s'en qui s'en foutent des autres, là, qui. Putain, la merde, si tu t'as même pas un abonné, putain, ben, bitch. n'importe quoi, mais euh, tu sais, le meilleur moyen reste à achaler euh, les gens en MP sur Facebook euh, pour se faire insulter un million de fois, mais récolter 2 millions d'abonnés. Puis sérieusement, c'est pas juste sur internet, ça se passe, se faire connaître, et aussi en vrai, mais c'est rendu impossible même de se faire connaître de nos jours parlant du monde, parce que le monde est tellement haïssable qu'il arrive, s'il parle, il dit T'es qui toi, tabarnak Puis après, euh, t'arrives, tu dis Ben, tu dis Ben, je suis quelqu'un, tu sais. Je suis la planète Terre, je suis un humain, pas un extraterrestre. il dit « Ben, je te connais pas plus. Ouais, mais justement, je veux faire connaissance avec toi. est un petit peu. Euh, dans ta tête. Puis en plus, quand après tu parles le monde sur Facebook, de même pour les apprendre à le connaître, après ils t'envoient chier parce qu'ils connaissent pas. Au moins déjà là, il y a du monde de sociable. Hein? Déjà ça c'est une bonne affaire. Mais en vrai, c'est quasiment impossible. Tu vraiment connaître ton sujet premièrement. Deuxièmement, ça faut être pas des personnes euh, trop adolescentes parce que sinon ils vont t'envoyer chier. pot lelijk. Ja,